Halo teman-teman, selamat berjumpa di channel saya Mesa Karya. Simak dan tonton videonya sampai selesai. Semoga video ini dapat bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jangan lupa buat teman-teman yang belum subscribe, silahkan subscribe. Simak dan tonton terus video-video saya selanjutnya. Terima kasih. Yeah.